የተከበራችሁ ቅዱሳን እውነት ፈላጊዎች በሙሉ ከዚህ ከ microchip identification በሰውነት ውስጥ ቀበራ ጋር በተያያዘ እያካፈልኳችሁ ነው ያለሁት። እንግዲህ ባለፈው እስከ ሶስተኛው ምዕራፍ ድረስ ክፍል አምስትን ተመልክተናል። እነማን ናቸው? ሶስተኛው ላይ በተለይ ሁለተኛ ውስጥ እነማን ናቸው የሚቀበሉት የሚለውን አየን እንደገና ምን ያገኛሉ ጥቅም ያገኛሉ? የሚጠቀሙት ነገር አለ እንደ ምድራዊ በምድራዊ ቋንቋ የሚጠቀሙት በጣም ከፍተኛ ነው። እና አደጋስ የለውም ወይ? አደጋ እንዳለው እንግዲህ ከዚህ ከኤሌክትሮማግኔቲክ radiation ጋራ ከኤሌክትሪክ ከዚህ ከ cellphone ጋር በተያዘ ሰውነት ውስጥ ከሚቀበረው chip ጋር በተያያዘ አደጋ እንዳለው የሚናገሩ ክፍሎች አሉ። ከሳይንቲስቶች አስተዳደር ላይ ያሉ ከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ እስከ ፕሬዚዳንቶች ድረስ ከዚህ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ወደፊት ዝርዝር ባለመልኩ አቀርባለሁ። አሁን አደጋውን ከማየታችን በፊት ስለዚህ አሁን ፎቶዋን የምትመለከቷት chip chip ስሟ እንግዲህ ቀጥተኛ ስሟ RFID chip ነው የምትባለው። ሽርፋ ተብላለች አንዳንዱ ቦታ ላይ። አር ኤፍ ካፒታል ሌተር ምን ማለት ነው? ይሄ ይሄ የሬዲዮ ፍሪኩንሲ አይደንቲፊኬሽን ማለት ነው። ከ cellphone ጋር በተያያዘ ወደፊት ደግሞ እጅ ላይ እና ግንባር ላይ በሚቀበረው chip ጋር በተያያዘ እና ይቺ RFID chip ስሟ ሌላ ስም አላት። VeriChip ትባላለች፣ microchip ትባላለች፣ እንደገና ደግሞ bio chip ም ትባላለች። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ RFID radio frequency identification RFID embedded man 666 እንደሚሰጥ RFID marking። በ RFID በዚህ 666 chip ሰውነት ውስጥ ተቀብሮ የሚሰጠው ምልክት 666 እንደሚመጣ Satan's apostrophe s Satan's RFID ይሄ 666 እንደሚመጣ RFID mice cancer የአይጥ ካንሰር ሊፈጥር እንደሚችል የሬዲዬሽኑ የኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ሬዲሽን ዌቭ ፍሪኩንሲው በበዛ መጠን ትንሽ ዘርዘር አድርገዋለሁ ወደፊት ይሄ በቤተ ሙከራ ታይቶ በአይጦች ላይ ካንሰር እንደፈጠረ RFID scanner 666 እንደሚሰጥ ከዚህ በፊት ቀደም ብዬ ነግሬያችኋለሁ። እዚህ አሁን ገባ እያልን ወደ ዋናው እዚህ ጋር አሁን አራተኛው ምዕራፍ ላይ የምንመለከተው chip ኡን የመቀበል አደጋ ነው። እንግዲህ ወደ መቶ ያህል ነጥቦችን ዘረዝራለሁኝ። እንግዲህ እቺ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊም ነጥብ ሰባ አምስት ሚሊም ስፋት ያላት chip እዚህ ፎቶዋን የምናያት ሰውነት ውስጥ ደም ውስጥ ነው የምትቀበረው። ከደም በሚገኘው ሙቀት እንደ ካርል ሳንደርስ ፈጠራት እንደሰራት ሰው ባረስረጃ በደም ሙቀት እንደምትሰራ ነው። ይሄ የሚፈጥረውን አደጋ ነው አሁን ወደፊት በዝርዝር የምንመለከተው ማለት ነው። ወደፊት ከዚሁ ጋር ተያይዞ የምናተኩርበት በሞባይል ስልክ wireless fidelity WiFi የምንለው ከሱ ጋር በተያያዘ እና ከ electromagnetic force ጋር አሁን ከእኛ አሁን በሞባይል ስንነጋገር የሚሄድ የፍሪኩንሲ አለ፣ የኤሌክትሮማግኔቲክ ፍሪኩንሲ አለ። ከሱ ጋር በተያያዘ የሚፈጠረውን አንዳንድ ችግሮች ነው የምናየው። እዚህ ቦታ የሰው አንጎልታ ያላችሁ አንድ BCI brain computer interface የሚል በአሁኑ ቋንቋ የሰውና የሰው አንጎልና የኮምፒውተር memory ግንኙነት ወይም ደግሞ በይነገጽ ብለውታል interface የሚለውን BCI brain computer interface እንትን የተያያዙ ናቸው እነዚህ ሁለቱ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የተደረጉ ጥናቶች አሉ። እሱን በደንብ እንድናተኩርበት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ የአንጎል ኮምፒውተር ግንኙነት የፈጠረው ሰው ይሄ ይችን ሽርፋ ያዘጋጀው ይሄ Neuralink የተባለው ኤሎን መስክ የተባለ ሰው ነው ይሄንን ነገር ያዘጋጀውና ያመቻቸው። ይሄ Neuralink የሚባለው ምንድን ነው? ሶ ኮምፒውተር ከሰው አንጎል ጋር ጥምረት ማድረግ የሚችልበትን ሁኔታ ማጥናት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኤሎን መስክ የተባለው ሰው ይህንን ጥናት በደንብ አጥንቶታል። እንግዲህ ይህንን ስራ የሰራው ያው ካርል ሳንደርስም ነው። ምንድን ነው እሱ በአንጎላችን ውስጥ neurons የምንላቸው የነርቭ ስርዓት system አለ። neurons ምንድን ነው እሱ neurons ስንል በአንጎል የነርቭ ስርዓት ውስጥ የነርቭ ሴሎች መሰረታዊ የግንባታ ውቅሮች ወይም ደግሞ በሰውነት ውስጥ መልእክትን ለማሰላለፍ ልዩ አፈጣጠር ያላቸው ምንነቶች ናቸው። ይሄ neurons ብለን ስንል ከዚህ ከአንጎላችን ጋር ግንኙነት ያላቸው ናቸው። አሁን ሊሰራ ያለው ነገር ምንድን ነው? እሱ chip chip ላይ ራሱ ሲልከን የሚባል ነገር አለው። የ computer silicon chip በ chip አማካይነት ከሰው አንጎል ጋራ ግንኙነት በማድረግ የሚደረግ አሰራር ማለት ነው። ዘርዘር ባለ ሁኔታ ይህንን ለማወቅ ግርምተ ሳይንስ በሚለው በ2010 2018 ላይ የተጻፈውን የሰለሞን ሙሉጌታ ካሳን ግርምተ ሳይንስ መጽሐፍ ሳነብ እንዲህ የሚል አገኘው። አሁን ከኔ ከጠናሁት ጋር አብሮ የሚሄድ ማለት ነው። እንዲህ ይላል ገጽ 277 ላይ ምን ይላል? ወደፊት ከኮምፒውተራችን ጋር የምንግባባው ይሄ እንግዲህ ይሄ በይነ ገጽ የተባለው ነው። brain computer interface የምንግባባው እንደ ዛሬው በስክሪን በታይፕና በማውስ ሳይሆን በፊታችን እንቅስቃሴ ወይም በድምፃችን እንቅስቃሴ በድምፃችን ንግግር ወይም በሰውነታችን እንቅስቃሴዎች አሊያም ደግሞ ከኮምፒውተራችን ጋር በቀጥታ በማሰብ እንድንግባባ በሚያስችሉና በጭንቅላታችን አንድ በጡንቻዎቻችን ሁለት በሌሎች የሰውነት ክፍሎች ውስጥ በተገጠሙ ቺፖች አማካይነት ይሆናል። የሚል ጽፏል። እንደገና አነባዋለሁ ይሄንን ምንድን ነው የሚለው ወደፊት ከኮምፒውተራችን ጋር ኮምፒውተር ሲባል እንግዲህ ልብ በሉ normal computer አለ፣ super computers አሉ፣ master computers። አሁን በብራሰልስ ውስጥ super masters computer የሚባለው እሱ the beast ብለው ስም ያወጡለት ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ሀያ ዓመት ግድም ይሄ ኮምፒውተር አለ፣ master computer normal ኡ በየቢሮ የምንጠቀምበት ነው። super computers የሚባሉት ደግሞ ትልልቅ ኮምፒውተሮች ናቸው። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ እንደ K computer አይነት ማለት ነው። በዓለም አቀፍ in billions በሰከንድ ውስጥ in billions መልእክቶችን በዜሮና በአንድ በማቀያየር በዚህ በዜሮና በአንድ ቋንቋው መልእክቶችን የሚተረጉም እንዲህ አይነት ማለት ነው እና እነኚህ ከነኚህ ኮምፒውተሮች ጋር የምንግባባው የሚል ይላል። እንደ ዛሬው በ screen በ type በ mouse ሳይሆን በፊታችን እንቅስቃሴ ድምፃችንን በሰውነታችን እንቅስቃሴ አሊያም ደግሞ ከኮምፒውተራችን ጋር እዚህ ላይ እንድናተኩር ነው። ከኮምፒውተራችን ጋር በቀጥታ በማሰብ እንድንግባባ በሚያስችል በሚያስችሉና ጭንቅላታችን ውስጥ በተተከሉ ቺፖች አማካይነት ነው ነው የሚል እንግዲህ ያነበብኩትና ይሄ ወደፊት ወደፊት ምንድን ነው የሚደረገው? አንድ አንድ ጽሁፍ አለ። ይህንን ጽሁፍ በእንግሊዝኛው ቀጥታ ባነብላችሁ ጥሩ እንደሆነ አስባለሁኝ። ይሄ የኮምፒውተር ሜሞሪ እና የሰው አንጎል በአንድነት ተያይዞ ማለት ነው ተቀናብሮ የተለያዩ አይነት መልእክቶችን መቀበል የሚችልበት ምን ማለት ነው? አሁን እንግዲህ ከዚህ ከምን ጋር ነው ይሄ የሚያያዘው? ከሳይኮትሮኒክ ዌፐን የሚባል አሁን በቅርብ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ከ50 ዓመታት ወዲህ የተሰራ አለ። እስቲ ይህንን አድምጡት። እንዲህ ይላል። ይሄ ቅድም BCI ያልኳችሁ ማለት brain computer interface brain computer interface ወይም BCI capitalized ነው is a system that measures activity of the central nervous system የሰው እንግዲህ አንጎል ራሱ የሆነ central nervous system አለው and ያጠናና ከንቨርትስ ኢንቱ አርቲፊሻል አውትፑት ዛት ሪፕሌስስ ሪስተርስ ኤንሃንስስ ሰፕሌመንትስ ኦር ኢምፕሩቭስ ናቹራል ሲኤንኤስ ይሄ central nervous system ማለት ነው output and thereby ቼንጅ ዲ ኦንጎይንግ ኢንተራክሽንስ ቢትዊን ዘ ሲኤንኤስ ኤንድ ኢትስ ኤክስተርናል ኦር ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት። አሁን ምንድን ነው የሰው አንጎል አሁን ቺፑ ሰው ደሙ ከተቀበረ ወደፊት በከፍተኛ ደረጃ እንደ ፋይበር ያሉ በጣም ከሰው ጸጉር አስር እጥፍ ወደ ታች ማለት ነው። ያነሰ ቅጥነት ያላቸው microscopic የሆኑ በሰው አንጎል ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። በእነሱ አማካይነት የሰው ሀሳብ ይታወቅና ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ከታወቀ በኋላ በነርቭ ሲስተሙ የነርቭ ሲስተሙ ከኮምፒውተር ጋር ይያያዝና የሰው ማለት ነው ሰው አስተሳሰቡን እንዲለውጥ ወይም እንዲታደስ ወይም በሌላ እንዲተካ ወይም ደግሞ ጎታታ ከሆነ እንዲፈጥን ወይም ደግሞ እንዲያሻሽል ያደርገዋል ነው የሚለው። የሰውን የ central nervous system የሚለውጥ አይነት አሰራር እንዳለው ማለት ነው። ይህንን የዚህን ትርጉም እንደሚከተለው አነብላቸዋለሁ። ይሄ አሁን የሰውን የተፈጥሮ ማዕከላዊ ነርቭ system በመተካት በማደስ በማፍጠንና በማሻሻል በተፈጥሯዊውና በውጪ በውስጣዊ ካለው የአካባቢ ሁኔታ ጋር በማያያዝ የመለወጥ ስርዓት ማለት ነው። ባጭሩ የሰውን አንጎል ከኮምፒውተር ጋር በማገናኘት የሰውን አካሄድ አቅጣጫ መለወጥ ማለት ነው እንግዲህ እና እስካሁን ይሄ አልፎ አልፎ ነው የተደረገው። ይሄ የደረሰባቸው ሰዎች ይሄ የደረሰባቸው ሰዎች complaint አቅርበዋል። እሱን በዝርዝር ወደፊት እንመለከተዋለን እና እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ይሄ አንዳንድ ያጉረመረሙ ሰዎች ቀጥታ psychotronic weapon ተሰርቶብናል ነው የሚሉት ሰዎች። psychotronic የጦር መሳሪያ የሚባለው ከተባበሩት መንግስታት የትጥቅ ማስፈታት ምርምር ተቋም ከ psychotronic weapon የተገኘው መረጃ ምንድን ነው እሱ የሚለው psychotronic የጦር መሳሪያ ማለት በ electromagnetic wave ጨረር አማካይነት በሰው አንጎልና አይምሮ ውስጥ ጦርነት ማካሄድ ይለዋል። አንድ እንግዲህ አሁን ዘርዘር ባለ መልኩ ስንመለከተው psychotronic የጦር መሳሪያ ማለት እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የሬዲዮ ድምፅ ሞገድ ወይም radiation በ frequency ው አማካይነት ይሄ እንግዲህ LF ፍሉታል በሌሎችም ረቂቅ መሳሪያዎች በመጠቀም በሰዎች ስሜት አንድ በሰዎች ሀሳብ ሁለት በሰዎች አካል ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሶስት በፈቃድ በሰዎች ፈቃድ አራት በሌሎችም የሰውነት ክፍሎች ላይ በርቀት ሆኖ remote location ላይ ማለት ነው impact ወይም አስሚታ በመፍጠር ግለሰብን ወይም ማትኮሪያ ቡድኖችን ማለት ነው የመቆጣጠር manipulate የማድረግ ችሎታ ያለው የሰውን የማንነት ህይወት እስከ ማጥፋት የሚችል መሳሪያ ማለት ነው። psychotronic የጦር መሳሪያ microchip ወይም 666 ይሄ አርኤፍአይ ያልኳችሁ ቅድም እሱ በቀኝ እጅ ወይም በግንባር ላይ ቺፑ በሚገጠምበት ጊዜ በሰው ሰውነት ላይ ተጽዕኖ በመፍጠር ሰውየውን እስከ መግደል የሚያደርስ ተጽዕኖ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ተነስተን አሁን ብሉ ብዙ ያጉረመረሙ ሰዎች ያቀርቧቸዋሉ። በዚህኛው በክፍል ስድስት ውስጥ በዝርዝር እንግዲህ ይሄን ነገር ምንድን ናቸው አደጋዎች? ቺፕ የሚገጠምበት ሰው፣ ሽርፋ የሚገጠምበት፣ ሌሎች ሌሎች ነገሮች በሰውነት ላይ የሚገጠሙ ከብሬን ጋር የሚያያዙ ነገሮች አሉ። ምንድን ነው አደጋው? አንደኛው ከልክ ያለፈ የሚሰራ የፊኛው የሰው ፊኛ ከመጠን በላይ እንዲሰራ የማድረግ ሰውየው ሽንቱን መቆጣጠር እስከማይችልበት ድረስ ችግር እንደደረሰበት አሁን ይሄ ሶስት ሰዎች ለዚህ ሰለባ ሆነው አንድ percent ይሄ ችግሩ በከፍተኛ ደረጃ እንደተከሰተ። ሁለተኛው ከፍተኛ ማሳከክ በሰውነት ላይ ደርሷል። ይሄ እኔ የራሴ ማስረጃ ነኝ። ሶስት ጓደኞች አሉኝ ከዚህ ከ cellphone ጋር ከሞባይል ጋር በተያያዘ ከአስራ አምስት ዓመት በላይ በኋላ ያገኘሁት መረጃ አለ። ሶስተኛ በድምፅ መረበሽ ይሄ ቺፕ የተገጠመባቸው ሰዎች ድምፅ በጆሯቸው ላይ የሚደውል ድምፅ እንደገጠማቸው ለመግለጽ የሚቸግር ድምፅ በሰዎች አካባቢ በነሱ ሰዎች ባሉት ሰዎች ዙሪያ ሰዎቹ ሳይሰሙ በግለሰቦቹ ላይ የፈጠረው ችግር በዚህ በተፈጠረው ድምፅ የተነሳ ሰዎች የደረሰባቸው ድንጋጤ የሳይኮቶኒክን ጥቃት ምልክት የሆነውን ድምፅ የሚሰሙ ምልክቱ ልዩ ምልክት አለው። ያንን እንደሰሙት በተደጋጋሚ ይሄ እንደተረጋገጠ እንደገና ከታለመው ግለሰብ በስተቀር በአካባቢ ያሉ ሰዎች ሊሰሙት የማይችሉትን የማይክሮ ሞገድ ድምፅ እንደሰሙ አራተኛው ይሄ የቺፕ የተገጠመባቸው ሰዎች የደረሰባቸው አደጋ ከሰውነት ውስጥ የፈሳሽ እጥረት መከሰት፣ ይሄ እንደ dehydration አይነት ማለት ነው። የሽታ ስሜት መፍጠር፣ የሰውነት እብጠት፣ ከፍተኛ ጉዳት የሌለው ግን መለስተኛ የሆነ እብጠት በሰውነት ክፍሎች ላይ በፊታቸው ላይ እንደ tumor በአንጎል ላይ በአንጎል አካባቢ እብጠት እንደተፈጠረባቸው እጢዎች አካባቢ ላይ እብጠት እንደፈጠረ የደረጃ በደረጃ ይሄ ቀስ እያለ እያደገ የሚሄድ በሰውነት ክፍሎች ላይ እብጠት፣ የድድ አካባቢ እብጠት፣ እንደገና ወደ ቁስለት መለወጥ። ሌላው በአካል እንደ ልብ ህመም የልብ ህመም ግፊት በከፍተኛ ደረጃ የመጨመር የመቀነስ በድንገት የመታመም በድንገት የመውደቅ ይሄ በቀጥታ አሁን ቻይና ውስጥ ፋይቭ ጂን በለቀቀች ጊዜ ቻይና ሰዎች ሳይታሰብ በከፍተኛ ደረጃ እንደወደቁ ብዙ የተነገረ ነገር አለ። ሌላው እንቅልፍ ያለ ጊዜው እንዲተኙ መደረግ መቶ ዘጠና ሶስት ሰዎች ጥያቄ ተጠይቀው ስልሳ አምስት ነጥብ ሀያ percent ቱ ይሄ ችግር እንዳጋጠማቸው insomnia የምንለው ማለት ነው። ከ230 ሰዎች ውስጥ 78 ነጥብ 72ቱ በዚህ ጉዳይ በዚህ ሁኔታ ችግር እንደገጠማቸው የእንቅልፍ ይዞታቸው ራሱ ስርዓቱ በጣም እንደተዘበራረቀባቸው ነው። 211 ሰዎች ተጠይቀው 71 ነጥብ 28 ከመቶ ይሄ ችግር እንዳጠቃቸው ያለ ግል ፈቃድ ያለ ፈቃድ አንድን ነገር ለማከናወን መቀስቀስ የመንጋጋ ወይም የጥርስ ህመም አሁን የጥርስ ህመም ችግር ከደረሰባቸው ውስጥ 149 ሰዎች ተጠይቀው 50 ነጥብ 34 ከመቶ ይሄ ችግር እንዳጠቃቸው የአካል ቆዳ ለረዥም ጊዜ በቅዝቃዜ ውስጥ መሆን ለመግለጥ የሚቸግር አይነት ቅዝቃዜ ማለት ነው። ሌላው በመተንፈሻ አካባቢ በስርዓት መተንፈስ አለመቻል፣ እንደ ድንገተኛ አስም ሰውየው አስም ሳይኖርበት ግን እንደ አስም እንደ ሳይነስ አይነት ችግር የአይን እና ከአይን እይታ ጋር የተያያዙ ችግሮች ለምሳሌ የሚወረወር ጨረር በህይወታቸው እንደደረሰባቸው ይሄ ሆሎግራምስ ከተባለው ምስሎችን የማየት ነገር መቶ ሰዎች ይህን ተጠይቀው 4189 ከመቶ የሚሆኑት የዚህ ሰለባ እንደሆኑ ብርሃን በትክክል ማየት አለመቻል blackouts የምንለው ማለት ነው። የፀሐይን ብርሃን በከፍተኛ ደረጃ መፍራት፣ ለፀሐይ ብርሃን sensitive sensitive መሆን ማለት ነው። አንዳንዶቹ ማየት እስከ አለመቻል ድረስ በቃ አይነቸው እየደከመ እንደሄደ የእይታ መደብዘዝ፣ እይታ መታወክ፣ ብዥታ ሁሉ እንደፈጠረባቸው መቶ ሰባ ሰዎች ተጠይቀው 57 ነጥብ 47 ከመቶ የሚሆኑት ለዚህ ጥቃት ሰለባ እንደሆኑ ልክ በካሜራ ውስጥ ምስል እንደሚታይ በአይናቸው ዙሪያ ይህን ነገር እንደሚያው ከቀኝ አይን በስተኋላና ከቅንድብ ስር የውጋት የሚወጋ ስሜት እንደተሰማቸው ድንገተኛ የአይን መቆጥቆጥና መታመም ገና በወጣትነት ጊዜ ከፍተኛ የአይን ድርቀት እንደደረሰባቸው ከርቀት ሆኖ ሌሎች ነገሮችን የማየት ከ114 ሰዎች ውስጥ 3851 ከመቶ የሚሆኑት ይሄ እንደደረሰባቸው ነው። አስራ አራተኛው የአካልን ሚዛን መጠበቅ አለመቻል ማለት በድንገት መውደቅ። በቻይና ውስጥ ይሄ five G በተጀመረበት ጊዜ ይሄ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። በማሽከርከር ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ ያልተለመደ ክስተት እንደ ውዥንብር፣ ግራ መጋባት፣ ይሄ severe orientation while driving ነገር እንደደረሰባቸው በውስጥ ሰውነት ውስጥ ከፍተኛ የቁስለት ስሜት ስጋ ላይ አይታይም፣ ግን የውስጥ ሰውነት ድቀት አለ። ድንገተኛ ድርጊት፣ ያልተጠበቀ ነገር መፈጸም፣ ሰድራሽሽ የሚባል ነገር ይሄ በቃ በድንገት አንድ ነገር ማድረግ፣ በድንገት እጅን ብድግ አድርጎ በጥፊ ሌላውን መምታት ማለት ነው። በድንገት መብልን አቋርጦ መሄድ ትልቅ የማቃጠል ምልክት በሰውነት ላይ መታየት ከፍተኛ ቅዠት፣ ግንዛቤን እያጡ መሄድ፣ በአፍ ውስጥ ብረት ብረት የሚል ስሜት፣ የኤሌክትሪክ ንዝረት መሰማት፣ ስሜት ማዳመጥ፣ የማጥወልወል ስሜት እንደደረሰባቸው ልክ አንዳንዴ እንደ ገገማ እንደሚያደርገ ገገማ ሞኝ እንደሚያደርግ እንደ ዝም ብሎ መሳቅ አይነት ነገር ወይም ዝም ብሎ ማልቀስ እና ሌላው ከፍተኛ ይሄ chronic fatigue የሚባለው ከፍተኛ የአካል ድቀት ድካም ማለት ነው። ባልተጠበቀ መንገድ የወሲብ ስሜት መነሳሳት የደረሰባቸው አሉ። ሌላው ባልነቃው ማንነታቸው በውስጥ ሰውነታቸው ሳይፈቅዱ በግድ ትዕዛዝን ተቀብሎ ተግባራዊ እንዲያደርጉ መሆን በአካል በማናቸውም የአካል ነርቭ ላይ ህመም የነርቭ መዘበራረቅ የነርቭ ስርዓት መዘበራረቅ እንደደረሰባቸው ከህዋ ላይ ሆኖ ከ space የሚቆጣጠራቸው አቅጣጫ የሚያስቀይራቸው power እንዳለ በትክክል ማዳመጥ ይሄ መናፍስቶችም የሚያደርጉት አይነት አሰራር ነው። የህልውና መሰቃየት ልክ ሄሊኮፕተር በአናታቸው ላይ እንደሚሄድባቸው አይነት ነገር ቦምብ እንደፈነዳ ቦምብ ሳይፈነዳ ግን ቦምብ እንደፈነዳባቸው መኪና ሳይገለበጥ መኪና እንደተገለበጠ አይነት አድርገው ሲጮሁ በኋላ ሌሎቹ ሲነግሯቸው ይሄ ነገር እንደሌለ እንዳደመጡ ሌላው በቤታቸው እያሉ በትክክል ቁጥጥር እንደሚደረግባቸው እና ይሄን ለዚህም ደግሞ ነፃነታቸው እንደተገፈፈና ማስረጃ እንዳላቸው ከማህበረሰብ ቁጥጥር ስር መዋል የሚነዘንዟቸው ሰዎችም እንዳሉ በደብዳቤ በደብዳቤ በኢሜይል ደብዳቤ በሚልኩበት ጊዜ ኢሜይላቸው በስርዓት ወደ ተፈለገው ቦታ እንዳይደርስ የሚያደርግ ነገር እንደገጠማቸው የገለልተኝነት፣ ብቸኝነት፣ ከወዳጅ መራቅ፣ ከቤተሰብ መራቅ እንደገጠማቸው የኤሌክትሪክ ሶኬት እንደተሰካበት ሰው feel እንደሚያደርጉ በሚበሉት የምግብ ዙሪያ አንዳንዴ ሳይበሉ ሳይወዱ እንደሚበሉ ይሄ food tampering የምንለው ማለት ነው። ሲበሉ ደግሞ እንደማይስማማቸው ከቤተ ዘመድ ከጓደኞች ማስፈራራት እንደሚመጣባቸው በሰውነታቸው ላይ ልክ እንደ እንጨት የደረቀ ነገር እንደሚሰማቸው ለመግለጽ የሚቸግር ንዴት፣ ቁጣ ለመግለጽ የሚቸግር ትዕግስት አልባነት፣ ለመግለጽ የሚቸግር የግንዛቤ ማጣት፣ ቃላቶች ሁሉ እንደሚጠፉባቸው እንደ ማይግሬን እንደሚባለው የራስ ምታት አይነት ነገር እንደሚመጣባቸው ሳያስቡት እንደሚወድቁ በሚዲያ ከሚሰማቸውና ከሚያዩቸው ጋራ በተያያዘ የህልውና መዘበራረቅ እንደሚደርስባቸው የህልውናን የህይወትን ጥራት ሙሉ በሙሉ ማጣጣም አለመቻል፣ ከስራ መፈናቀል። ይሄ አሁን ሳይካትሪስቶች እንዲህ አርጉ እንዲህ አርጉ ብለው አስገድደዋቸው አንዳንድ ነገር እንደሚሰሩ ያንን እንደማይፈልጉ እንግዲህ ያው ቀላል ችግር አይደለም። ወደ ግብረ ሶዶማዊነትና ወደ ጸረ ጸረ ስነ ምግባራዊ ልምድ ውስጥ እንደሚገቡ ተገደው ተገፍተው እንደሚሄዱ የአለርጂ በሽታ እንደሚያጠቃቸው ከጭንቅላት ከአንጎል ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ ችግሮች ደግሞ ለምሳሌ የጭንቅላት ፈጣንና አደገኛ ውጋት፣ በጭንቅላቱ ሰንጥቆ የሚሄድ ህመም፣ የአንጎል ባዶነት፣ የባዶነት ስሜት፣ ያልተለመደ የራስ ምታት፣ ድንገለኛ ድንገተኛ የሆነ የአንጎል አደጋ፣ ከበስተቀኝ ወይም በስተግራ ወደ ታች የሚውጋ ህመም ከዚህ ጋር በተያዘ ይሄ ሰደን ሄዴክ የሚባለው 189 ሰዎች የተጠየቀው 63.85 ከመቶ ለዚህ ስቃይ ሰለባ እንደሆኑ የአንጎል ቁስለት እንደሚገጥማቸው በጭንቅላታቸው ውስጥ የሚወጠር ነገር በአንጎል ውስጥ በአይሙራቸው ውስጥ የሚጣራ ነገር እንደሚሰማቸው ማሾፊያ እንደሚሆኑ አይነት ነገር እንደሚያስቡ ሌላኛው ከአእምሮ ከአስተሳሰብ ጋር በተያያዘ በጥቂቱና በድንገተኛ ነገር ርሁን መሳት ፌንት የመንቀል ነገር ማለት ነው። ዘጠና አንድ ሰዎች ተጠይቀው 30 ነጥብ 74 ከመቶ ይሄ ችግር እንደደረሰባቸው በቃ የነቃ አእምሮ አይኖራቸውም። ድብርት፣ ድበታ ውስጥ የግንዛቤ ማሽቆልቆል እንደ እብድና ንክ ሆኖ በሌሎች ዘንድ መታየት ራሳቸውም እንደዚህ አይነት ስሜት እንደሚመጣባቸው በአይምሯቸው እንደሚረበሹ የባዕድ ሀሳብ ወደ አይምሯቸው እንደሚገባ ያ ሀሳብ ወደ ውስጣቸው ከገባ በኋላ እነሱን እንደሚቆጣጠራቸው 147 ሰዎች የተጠየቀው 49.66 ከመቶ የሚሆኑ ሰዎች ይሄ ነገር እንደደረሰ በርቀት ሆኖ የግል ሀሳብ ለሌላ መነበብ ይሄንን ብዙዎች ተናግረውታል። ይሄን በቃ የእነሱ ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ይሄንን የእነሱን እነሱ ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን የእነሱን ሀሳብ ሌላ እንደሚያውቀው የንቃተ ህሊና መጠት ማጣት፣ መፍዘዝ፣ መደንዘዝ፣ ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ የሀሳብ መለወጥ፣ ያልተለመደ ሀሳብ መምጣት፣ በንግግርና በአስተሳሰብ ጊዜ ጣልቃ የሚገባ ነገር አከራካሪ ሀሳብ እንደሚመጣባቸው የፊታቸው መጨማደድ አፋቸው ውስጥ እንደሚያቃጥላቸው በድንገት ሙዳቸው እንደሚለወጥ በተለይ 142 ሰዎች ተጠይቀው 47.97 የሚሆኑት ሰዎች የዚህ በቃ ሰለባ እንደሆኑ በዶክተሮች እንደ ታማሚ እንደተፈረጁ ያንን እነሱን እንዳልተቀበሉት ያልተለመደ ነገር በህይወታቸው እንዳለ ያንን እንዲቀበሉ ያለመስማማት ነገር ድንገተኛ ኃይልና ሙቀት በሰውነታቸው ውስጥ ማለፍ፣ ያልታወቀ የምግብ አለመፈጨት ችግር፣ በወጣትነት ጊዜ ከፍተኛ እንባ፣ ከአይን የሚወጣ እንባ፣ ሳያስቡት ድንገተኛ የሆነ የክብደት መጨመር ወይም ደግሞ የክብደት መቀነስ እንደ ዲስክ መንሸራተት አይነት የቆዳ መጨማተር ችግር እንደ ንፍረት በሰውነታቸው ላይ እንደ ንፍረት ያለ እንደተሰማቸው መቶ አርባ ዘጠኝ ሰዎች ተጠይቀው አምሳ ነጥብ ሰላሳ አራት ከመቶ በዚህ ችግር ውስጥ እንዳሉ የሰውነት ክፍል ብልቶች በስርዓት አለመስራትና የተዘበራረቀ ይሄ body system complication የምንለው ይሄ ችግር እንዳጋጠማቸው ይሄንን አረጋግጠዋል። የሚቀጥለውን በሚቀጥለው በክፍል ሰባት ክፍለ ጊዜ እናየዋለን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን።